Io mi chiamo Daniele, sono un, eh, un giovane ricercatore nell'ambito dell'ecologia politica e, e lavoro per l'Università di Barcellona facendo appunto ricerca su tematiche che c'entrano con l'economia, con la sociologia e con l'ambiente e l'ecologia. Allora, i riciclatori informali sono dei lavoratori che lavorano, eh, come dice il nome, nell'economia informale e mh, mm, che eh, portano a casa la pagnotta, diciamo, ehm, frugando tra i rifiuti per trovare materiali riciclabili da rivendere all'industria del riciclaggio. Eh, sono dei lavoratori che sono molto diffusi nei paesi e in particolare nelle città del sud del mondo, eh, ci sono stime che ci dicono che eh, quasi l'1% della popolazione urbana in questi mh, mm, paesi lavora come riciclatore informale e ehm, solitamente lavorano riciclando eh, materiali che trovano nelle discariche. L'azione dei riciclatori informali è molto importante perché eh, dà un contributo concreto al riciclaggio, soprattutto eh, nelle città, nei contesti urbani. Eh, ed è molto importante soprattutto in paesi e in città di solito del sud globale in cui i sistemi eh, di riciclaggio e di gestione dei rifiuti non riescono a gestire veramente eh, un riciclaggio efficiente, i riciclatori lavorando manualmente, andando a raccogliere i, i rifiuti riciclabili eh, nelle discariche, eh, spesso sono gli unici che fanno un'azione di riciclaggio e a volte lo fanno in maniera più efficiente anche di eh, sistemi di riciclaggio formalizzati, per esempio in alcune città europee o degli Stati Uniti, per cui hanno un impatto molto importante nella, nel, nella lotta al cambiamento climatico e nella difesa dell'ambiente ambiente perché vanno a riciclare rifiuti che se no di solito eh, sono bruciati o sono sotterrati, insomma sono gestiti in, in maniera più dannosa per l'ambiente. Purtroppo i riciclatori informali spesso non vengono riconosciuti per quello che fanno, anzi eh, spesso vivono in, e lavorano in condizioni di lavoro molto eh, pericolose e dannose. In secondo luogo c'è un altro problema che eh, sta aumentando sempre di più negli ultimi anni che è legato alla eh, competizione crescente. Mi spiego, ehm, i, i, rifiuti stanno diventando una risorsa nel mondo, valgono sempre più soldi perché ci siamo resi conto che all'interno di ciò che buttiamo ci sono dei materiali che sono molto importanti e quindi i grandi eh, capitali, i grandi, le grandi industrie del riciclaggio e, della, in generale del mondo industriale industriale ehm, hanno iniziato a mettere di nuovo gli occhi e le mani sui rifiuti. Per cui eh, i riciclatori per loro sono dei competitor, qualcuno che deve essere mandato via dal sistema. E quindi, eh, soprattutto in paesi, ehm, per esempio quelli del sud del mondo, ehm, sono sempre più marginalizzati, vengono eh, magari perseguitati, subiscono intimidazioni. Il fenomeno dei riciclatori informali che è molto diffuso e anche più istituzionalizzato nel sud globale adesso è un tema, è un fenomeno che si sta diffondendo anche nel nord globale, nei cosiddetti paesi sviluppati e anche quindi in Europa. Um, questo sta succedendo perché innanzitutto ci sono negli ultimi 15 anni abbiamo visto dei grandi flussi migratori che hanno portato eh, tante persone eh, a venire in Europa e, e, nei paesi sviluppati in generale. In secondo luogo eh, i paesi come l'Europa si sono impoveriti, sono aumentate se vogliamo le modalità eh, lavorative informali con cui le persone cercano di sopravvivere eh, e quindi anche in Europa, nelle nostre città, stiamo cominciando, in particolare nelle grandi città, stiamo cominciando a vedere queste persone che frugano nei cassonetti e, e, che fanno esattamente questo, cioè tirano fuori i riciclabili da rivendere eh, in nero nell'industria informale. E, ehm, mh, questo sta avvenendo in molte città, soprattutto nelle più grandi città europee, eh, una città su tutte in cui possiamo vedere questo fenomeno è la città di Barcellona, dove è stato stimato che ci sono nella regione eh, quasi 100.000 riciclatori informali, e però questo fenomeno è stato studiato e lo stiamo osservando anche in altre città come Parigi, come Berlino eh, e anche in, in, città italiane come eh, Torino e Roma. E il mio obiettivo nei prossimi anni con la mia ricerca sarà proprio andare a studiare questo fenomeno nuovo, eh, cioè andare a studiare, a osservare come i, eh, i, riciclatori informali sono diffusi nelle nostre città, nelle città europee, eh, che ruolo giocano nelle nostre città eh, nel nostro sistema del riciclo e anche in che modo eh, subiscono delle ingiustizie ambientali, in, in che modo sono marginalizzati e in che modo quindi si può migliorare la propria vita.